Durante il 2000, mentre ero in un campo scuola, uscì la prima puntata di Yu-Gi-Oh! Ovviamente me la pezzi e non ci capì niente delle puntate dopo. Ma grazie alla programmazione italiana riuscì a vederla e quella che vedi fu qualcosa di meraviglioso. Questo anime è incentrato su un gioco di carte, il 2 Monsters, dove ci sono dei ragazzi che si scrivono tra di loro usando appunto queste carte. Fino a qui sembra tutto molto semplice, ma dov'è la ficaggine? Dov'è quell'elemento che ti fa brillare gli occhi? Questi combattimenti erano conditi da degli programmi che materializzavano le carte usate. Improvvisamente vedevi le tue carte preferite comparire davanti ai tuoi occhi. Il protagonista di questo anime Yuki, che un bel giorno trova in giro una piccola piramide. Questa piramide però non è un oggetto normale. Infatti urlando Yukio! Al posto del nostro protagonista comparirà un antico faraone esperto di questo gioco. Va del caso, eh. Dopo tornei su tornei, scontri su scontri, serie su serie, sempre con gli stessi personaggi, veniamo a scoprire che in realtà l'origine di questo gioco è molto più antica Infatti venivano magicamente catapultati nell'antico Egitto, dove invece di avere le carte abbiamo delle grosse tavole di pietra. Dopo un po' questa storia va a su un po' tutti, e qui ci fu la manovra che salvò l'anime, cambiare protagonista. Grazie a questo era credibile che il protagonista fosse un principiante. È stato possibile l'inserimento di nuove carte, nuovi effetti, e tutto senza mai stancare. Una cosa però è cambiata, la ficcaggine delle carte. Infatti sono passati da questo a questo cioè non so se mi sono spiegato bene da questo a questo perché non avete più fantasia basta fermatevi però una cosa è sicura per quanto possono essere indecenti le nuove carte questo anime ha fatto spopolare il gioco infatti in poco tempo chiunque aveva il proprio mazzo tutti pronti a sfidarsi fino all'ultima carta nel tempo c'erano sempre più carte, sempre più effetti, e questo fece bannare alcune carte perché considerate troppo potenti. Mi ricordando una volta delle ragazze mi hanno sfidato e io tranquillamente ho accettato questa sfida, sicuro di poterli battere in due secondi. Questo non successe perché scoprì che la maggior parte delle carte che avevo non si potevano usare, diventandomi in poco tempo il mazzo. Ovviamente non tutti sono fessi come me, infatti esistono dei tornei dove partecipano i migliori per conquistare il titolo del migliore fra i migliori si può dire di tutto su Yu-Gi-Oh! ma non ha mai perso il suo fascino. Tuttora c'è qualcuno che si avvicina a questo gioco,